हेलो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपके भी कोई ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा और हाँ अगर इस तरह की ड्राॅइंग आपको पसंद है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी मेल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है ओके गाइज़ तो अगली ड्राॅइंग में मिलते हैं सी यू सून